Hammaga salom, sizlar bilan Babajanov va yana yangi videoda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Azizlar, sizlarga bitta yangilik aytmoqchiman. Bu yangilik men uchun juda ham muhim. Men YouTube ga qaytdim. <coughs> Azizlar, men do'stim Cleverly JM bilan ajoyib bitta challenjga kirishdik. Challengning maqsadi shundan iboratki, 30 kun davomida ajimani mashqlarini uzluksiz, tanaffussiz har kuni kuchimiz yetganicha bajarish va bugun challengening birinchi kuni qanday o'tganligi haqida ushbu videoni e'tiboringizga havola etmoqchiman videoni kirish qismi o'z nihoyasiga yetdi videoni bevosita o'zini boshlaymiz agar tayyor bo'lsangiz men tayyorman men uchun video olishga eng qulay joy bu o'zim ishlaydigan restoran shunday ekan zalga chiqib chiroqlarni yoqamiz bosh qahramonlardek ajoyib kirib kelishni amalga oshirganimdan so'ng esa mashqlarni boshladim. Birinchi 20 talik ajrimaniyani bajarib bo'lganimdan so'ng qornim ochganini his qildim va oshxonaga yo'l oldim. Hozir men sizlarga o'zim doim tayyorlaydigan va sevib iste'mol qiladigan ovqatimni ko'rsataman. Buning uchun o'rta hajmdagi ikkita piyozni olib maydalaymiz. Keyin esa o'rta hajmdagi bitta kartoshka maydalaymiz tovaga yog'ni solamiz va yog'imiz qizgunga qadar 3 ta tuxumni olib, tuzlab, yaxshilab aralashtiramiz. Qizgan yog'ga piyozni solib, bir nechta daqiqa qovuramiz va kartoshkani qo'shamiz. Kartoshkani ham yaxshilab aralashtirib, ma'lum muddatga qopqoq bilan yopamiz. Masalliqlar yaxshilab pishgunga qadar choy uchun suv qaynatishga ulgurasiz. Masalliqlarimiz pishganiga amin bo'lganimizdan so'ng, ularni yana bir marta yaxshilab aralashtirib, mayda to'g'ralgan bir dona pomidorni qo'shsak bo'ladi. Pishgan masalliqlarimizni yana bir marta yaxshilab aralashtirib, ustiga oldindan tayyorlab qo'yilgan tuxumni tova bo'ylab tekis holatda solamiz. Keyin esa ustini yaxshilab yopib, 1.5 daqiqaga past olovda damiga qo'yib, u tayyor bo'lguncha choyimizni damlashga ham ulguramiz. Ovqatimiz tayyor bo'lgandan so'ng uni chiroyli qilib likopchaga tortib, tanovul qilish qoladi xolos. Yoqimli ishtaha. Mayli, endi o'zimizni mavzuga qaytsak. Xullas, yaxshilab qornimni to'ydirganimdan so'ng yana 20 ta archijimaniya bajardim. Shu o'rinda kimdadir savol paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun ishxonada? do'stlar chunki men uyda bor yo'g'i 5 soatgina bo'laman va iloji boricha bu vaqtimni dam olishga sarflashni istayman qolgan vaqtda esa yoki ishda yoki ishga borayotgan yoki ishdan qaytayotgan bo'laman to'rt yarim soatlik ishdan so'ng kunduzgi smenani ham tugatib oldim aytgancha, smenaga kirishdan oldin 15 ta, smenadan chiqqandan so'ng esa yana 15 ta отжимания qildim. Keyin esa kiyimlarimni kiydim, uyga jo'nadim. challenjning birinchi kuni bor yo'g'i 50 ta отжимание bajaribman. Bu juda ham kam, lekin ikkinchi kundan hisobni ko'paytirdim. 7 sentyabr kuni start berilgan ushbu challenge haqidagi birinchi video 8 sentyabr kuni internetga joylandi va 9 oktyabr kuni sizlar bilan birgalikda uning natijalari haqidagi videoni YouTube da tomosha qilamiz. Yana yangi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.